Итак, дорогие друзья, получила посылку из Китая. Это аккумулятор к моему телефону фирмы Noham BM45 батарея для телефона Xiaomi. Сейчас будем распечатывать, смотреть, что внутри. Так как я переживаю, что могут быть какие-то вопросы повреждений, решил это все снять на видео для одного аккумулятора, который маленький, посылка просто как бы огромная. Шла на Украину 16 дней, с учетом праздников, которые у нас были, дошла бы быстрее. Она была через 9 дней после отправки уже в Киеве в аэропорту Борисполь. Так, УТЭК Delivery все правильно указано. Посмотрим. Я надеюсь, что наши китайские поставщики, ну, упакована она, соответственно, так как полагается, в такой объемной коробке. Зачем такая объемная коробка? Непонятно. Все остальное у нас пусто. Мы ну, будем вскрывать защищенная. Коробка такая интересная. Логотипы, защита, ингал, голография. Ну, достойно. Выглядит достойно, конечно. Почему я заказал? Потому что оригинальных батарей такой емкости нету в Китае. Есть только одна, которая нормально показывает 3600 для Xiaomi э, Redmi 2. Э, это вот батарея. Извиняюсь, Redmi Note 2. Так. Очень много читал об этом поставщике, об этой батарее. Очень долго прицеливался. Ну и надеюсь, она оправдает мое доверие. Так. Все сложно, все красиво будем ломать. Говорится, ее надо все равно как-то правильно достать. Как правильно и написано. Значит, как обычно. Сама батарея, ну, естественно, увесистая. Это уже нравится. Так, смотрим не вздутая, края прочные, контакты. Ну, пока, пока все нормально. То бишь, что могу сказать, служба сработала нормально, доставка быстрая, украинская таможня э, продержала это батарею 7 дней, китайцы прислали за 9. Получилось 16 дней в целом. А, буду испытывать. Добавлю видеообзор в ближайшее время. Поделюсь своим мнением. Все, спасибо. Было приятно, что вы смотрели.